别老，长街上听着歌谣，盛夏被拉长，处处是柔软的喧嚣。不够的爱，少年夕阳下眼角，风舍不得吵闹。不碰春摇过人群和拱桥，少年躲着月光，认真的拥抱。烈日谁手心知道还要傻笑，抓紧你，藏进树荫下说。 情感才能丰茂，我的遗憾都变少，勇气积攒好，和爱一起肆意长高。 年少。